Halo guys, balik lagi bersama saya Sekdot Game Oke, kita guild battle aja ya Biasanya gue hari Sabtu upload summon ya Cuman kayaknya bakal gue kumpul buat new monster ya Kita serang plus satu, yang kuning ya Wadaw, malas Oke okay. Bawa udah pas banget ya atas. Udah pas juga sih sebenarnya. Let's go. Emang disisain bener kayaknya ya. <laughs> defend beginian malesin emang. R1 <clears throat> kayaknya bakalan lama ya. Cuman safe sih harusnya. Oke. Okay. Buset. Ke strip ya. Habisin dulu lah. Oke. Okay. Masuk. Mantap. Gak ngeprok. habisin habisin lagi oke habisin lagi mantap kita habisin kemun mati nggak ya nggak kayaknya deh Oke. Okay nantangin ini di Elat nih Waduh hilang lagi deh dia It's okay man Tap Sekali lagi Oke mati ya Elatnya ya Oke Kali ini doang sharing dulu deh. Oke. Okay. Masuk-masuk ya di breaknya ya. Nah, ini baru lancar kalau udah begini kebuka ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Good. ngeheal nih biasanya nih Flip <clears throat> jangan casun aja oke okay, bagus matiin oke okay. Oke. Okay. <clears throat> Ajar lagi bang. Oh, uh, mantap ini ya. Drop. Top Markobar ya. Oke. Okay. ini bahaya banget sih yang bawa ini ya. sangat menyeramkan delusen bisa nggak ya coba delusen ya let's go betanya harus mati ya oke okay. Please. Please. Aduh. Brengsek si brengsek. Kita harus bunuh betanya dulu lah. Oke. Okay. Mati loh. Ricky ya, menang kita. Oke, okay, nggak apa-apa, provok aja. Gila. Nggak ada defense break, men. Gas, gas, gas, gas, gas. Oke, bisa lagi ya. Oke. Okay. Oke, bagus banget ini. Oke. Top Markobar. Oke. Okay. Ini ganas nih pernahnya ya. Kalau ada bastard sih emang brengsek sih. Oke. Okay. Provok. Nyalain dulu ya. Eh, provok. Counter maksud gue ya. biarin situ. Nah, masuk. Nah, si goreng. Buset, bahaya banget ini si bisa mati langsung itu ya diajar pernah ya. Oke. Nah, masuk, pengsek. Prok lah. Prok lah. Aduh. Enggak juga. sakit nah, gitu. oh gila gila oke okay. mati sih harusnya candranya ini ya gue sebelum dapat pengian takut banget lawan AD Bastard pernah gini ya sekarang nggak begitulah ya oke okay. Prok lah Buset nggak ngeprok dari tadi, woi. si gila si gila anjir stan oke okay. mati-mati dari tadi ya nggak ngeprok-ngeprok pengian gua brengsek bener ngeprok dia mampus oke siap ajar bastard dulu, oke? Okay? Terus, terus. Terus aja lo. Terus aja lo. mampus lu eh ini bahaya aku nih ya dihajar pernah mati langsung itu ya apalah nggak ngeprok ngeprok dari tadi brengsek bos uh nggak juga men oke okay. nah ini sih tinggal sendiri sih so far so good lah ya oke okay. oke okay. mantap akhirnya ngeprok juga loh baik. Oke. Okay. Dari tiga, Oke okay, nih. Ya. Video. Yang atas sih bisa ya berhasil ya. Kalau dia langsung reckless ya ke Arnold. Kalau dia nggak reckless ke Arnold bahaya. Mampus kita karena bakal di provok sama Jini ya. Oke, yang bawah pakai yang ini lagi. Let's go. <clears throat> Oke. okay. Hmm, mantap. Oke. Okay. Sip, ini sih harusnya. Push lo. Oke, okay, sip. dua-duanya ya. Oke, okay. nggak apa-apa. Hmm, bagus. Fok <clears throat> aja mati loh. Anjir hilang. Fok lagi. Protect deh. It's okay man. Ini harus bisa nahan sih intinya si casunnya ya. Nahan sih pernah. Kalau nggak bisa ya nasib lah ya. Sebenarnya kalian bisa pakai water kayak si Ariel ya. Oke. Okay. <laughs> Destroy semua tuh gila pernahnya ya. Oke. Okay. tuh masuk nggak nih defense breaknya ke si masuk ya ajar lagi bang ajar lagi Trot. <clears throat> masuk yang lainnya sayang banget prokla proklamasi ya <laughs> oke okay. oke okay, mantap oke okay. no bakal di revive no problemo kita ajar lagi ajar lagi oke mati dia kayaknya ya. tuh ya oke siap rock aduh enggak sayang banget nah mantap mampus loh ajar lagi bang sebelum di seal aduh dikit lagi bre aduh masuk lagi di fanbreaknya aduh makin lama ini aduh gue destroy juga loh lah. lumayan dalam ya mampus yes eh brengsek si cọc lại đi ok, được rồi nhé ok, được rồi Aduh dikit lagi. Oke segitu dari gua. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye bye.